Mass Effect Andromeda. Okei, mä oon tällä hetkellä pelannut sitä vaan muutaman tunnin. Eli en ole todellakaan päässyt tänne Originissa olevan 10 tunnin kokeilun loppuun asti vielä. Öö, voin sanoa muutamia ennakkovaikutelmia siitä. Ensinnäkin se on eeppinen, se on semi-uskottava. Siinä on otettu Mass Effectin lore, aikaisempi lore huomioon. Öö, ja se on uskollinen aikaisemmalle tarinalle Esimerkiksi musta energia tulee heti alussa esiin kuvioihin. Sitä ei säästellä pelisarjan viimeiseen osaan, vaan nyt se, siihen käytännössä heti alussa törmällään kirjaimellisesti. Ja pelaaja pääsee pelaamaan kaht, äh, jompaa kumpaa kaksosista. Ja näiden isä on mukana, joka on tämän porukan johtaja. Ja sen ulkonäkö vaikuttaa, siihen vaikuttaa molempien kaksosten ulkonäkö, mihin pelaaja voi vaikuttaa, tai sitten pelaaja voi ottaa va- valmiiksi tehnyt hahmot. Dragon Age 2 oli hyvin samanlainen systeemi. Ilmeisesti BioWare on kierrättänyt hyviä elementtejä niitä aikaisemmasta kirjoituksesta, mikä on todella hyvä juttu. Pelin alkukappale on tosi mielenkiintoinen, hyvin suunniteltu, toimii kuin junan vessa. Mutta tämän jälkeen tulee ihan pikkasen ongelmia ryhmäläisten liikkumisesta. Ja oikeastaan se on aina ollut näissä Mass Effect-peleissä sen kavereiden liikkuminen semmoinen niin kuin murheen aihe. Joten ei mitään uutta tässä suhteessa. Äh, Mutta sitten ne kasvuanimaatiot. Just as long as he knows what he's doing. It's not like the cavalry's coming to save the day. Itse huomasin, että kun mä vääntelin luonnissa noita niin kasvon, äh, kasvoslaidereita, niin, niin ne ei vaikuttanut hirveästi tänne näin kasvojen, ei niin voimakkaasti vaikuttanut kasvojen muotoihin, lihaksiin, kuin mitä olisi voinut kuvitella. Ja mä luulen, että se mistä nyt tässä puhutaan, miksi ne tuntuu vähän semmoiselta kumimaisilta ne kasvot ja ilmettömiltä nämä hahmot, on se, että rikkauksen keyframeissa ei ole kertoimia hirveästi tällä on estetty se, että okei, sä et voi tehdä mutanttihirviötä aamuluonnissa. mutta eh, se vaikuttaa myös se, että vaikka olisi rikattu koko kasvot hyvin ja sitten niin, niin nauhoitettu ilmeet, niin he ei välity kunnolla hahmon, hahmon pinnalla. Ja tämä on täysin korjattavissa oleva ongelma päivityksellä. Mutta se mikä on mielenkiintoista on se, että tällainen ongelma on vielä pelissä siinä vaiheessa, kun sitä ollaan julkaisemassa. Yleensä tämä juuritaan aika lailla aikaisemmin niin kuin pelin tekemisen prosessissa. Toisaalta, nyt täytyy muistaa, että kaikki AAA-pelit julkaistaan rikkinäisenä. Et jos ei jotain isoa valitettavaa ole, niin sitten me eletään kyllä jossain täysin toisessa ulottuvuudessa. Tärkein eli pelattavuus on alussa kohdallaan. Asetelma on mielenkiintoinen ja pelaaja pääsee toimittamaan tämän jälkeen omaehtoisesti vähän niin kuin aikaisemmissakin peleissä. Lisäksi peli toimii suju- sujuvasti, e, itse asiassa vähän sujuvammin kuin Deus Ex Mankind Divided ja XCOM 2, jotka oli mun mielestä vähän turhankin raskaita. Koodipuoli olisi pystynyt optimoimaan niitä paremmin mutta toisaalta tämä on täysin subjektiivinen havainto. Tämä voi olla myös täysin väärä. Mu- muiden pelin osapuolten kannalta niin äh, sama juttu, peliä ei ole pelattu paljon, en ole päässyt kokemaan monin peliä, sen tasapainotus on ihan eri juttu taas kuin yksin pelin, joten äh, täytyy tehdä lisää näitä videoita sitten kun pääsee pelattua, pelaamaan tota vähän pidemmälle. Andromeda kuuttaa tällä kertaa ulos. Ja jatketaan seuraavalla kerralla toisella raportilla. Okay. It's over. Bishop, you okay? Uh, so much for making peace with the locals. Thanks for jumping in. I wish I didn't have to. The first aliens we meet and we try to kill each other? That wasn't the plan. Then we need a new one. Yeah, at least we know it's what. The brochures were light on aliens who want to shoot your head off. We still don't even know what they wanted. The way they treated you? Blood samples, I'd say. Lots of them. Who says we'd even understand? Or they'd understand us? It's a new galaxy. I guess it's too much to expect they'll play by Milky Way rules. They broke the rules in any galaxy. But why go after us like that? Only thing I know for sure, their guns hit just as hard as ours. Where are the others? Gone. Kirkland and Greer went looking for help. Come on. Ah, my leg! Can you move? I think it's broken. You guys push ahead and look for the others. You sure? Yeah. Just find us a ride out of here. And take a few more of them out while you're at it. Whoa! Take a look at these bodies. What are these things? Well, I don't have Sam here, but I can try to make sense of it. They're DNA-based, and their armor reads as some kind of bone, but the genetics are all over the map. Ah, I guess life took a different turn here, huh? I hope the other team's okay. We'll find them, but we might want to scout around first. You're the recon specialist, pointing the way. <laughs> right. Looks like you knew how to handle a gun back there. Spent time with an Alliance peacekeeping force. friend here is the same. Good. The atmospheric sensor's still working. Let me guess. It says don't breathe the air? Yeah, but no sign of industrial pollutants. That's not what killed this place. No radioactive isotopes either, so nobody nukes the place. the lot of them. I can't believe we're doing this. Did Kirkland make it? On the move. No vital signs, just shot him in cold blood. He was trying to surrender. Why kill him? Would we treat them any different if they showed up on Earth, armed to the teeth? Uh, <sighs> maybe not. Peace isn't going to be an option here.